Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler impression 3D et Warhammer 40000 J'ai en soute pas mal de projets de réalisation, euh, certains sont terminés, certains sont en cours de finalisation. Toujours est-il que j'ai un passif de vidéos à faire sur euh, euh, tous ces petits projets-là, puisqu'en fait vous savez peut-être que je propose les fichiers que je fais en téléchargement, et j'aime bien joindre à chaque fichier une vidéo de comment euh, faire l'assemblage, comment faire les finitions et le rendu que j'arrive à obtenir. Le but c'est alors éventuellement d'aiguiller les gens qui se sentent un petit peu perdus et euh, au pire c'est de montrer aux gens ce que je suis capable de faire avec mon niveau, sous-entendu s'ils ont un meilleur niveau que moi en impression, en peinture, bah, ils arriveront bien au-delà de ce que je fais. Mais bon, ce que je fais me va euh, largement. C'est va dire que c'est tabletop euh, plus. Alors pourquoi plus Parce que j'ai l'impression que la qualité est tabletop. Hmm, bah, pour beaucoup de gens, c'est vraiment euh, le minimum syndical. Euh, j'ai mis trois couleurs sur ma figue et ça y est, elle est peinte. Non, quand même, j'essaie d'aller un petit peu au-delà de ça. Hein. Moi, mon, objectif, c'est que, vu d'au-dessus, et vu d'en haut, donc vu quelqu'un qui est debout devant une table, la figurine, elle est l'air sympathique, crédible, cohérente. Voilà. Euh, le but, c'est pas euh, d'aller dans des détails où faut s'écraser le nez dessus euh, pour voir que j'ai vachement bien réussi les poils de moustache qui sortent du nez. Ça, ça m'intéresse pas, surtout qu'avec l'impression 3D, je vous cache pas que les détails, ils en prennent quand même un petit peu plein leur gueule. Mais c'est de faire en sorte que, vu de loin, il y ait un petit effet de trompe-l'œil, il y ait des éclaircissements, qu'il y ait des dégradés, qu'il y ait des ombres, qui du relief et que la figurine, elle passe comme une lettre à la poste. Pour inaugurer cette série de vidéos, finalement, euh, je commence par le début, c'est-à-dire que c'est ma toute première réalisation euh, terminée, euh, peinte, assemblée, proposée. Il s'agit des motos de combat Space Marine. Figurez-vous que historiquement, je n'ai jamais, dans aucune armée de Space Marine que j'ai eue, j'en ai eu trois en tout, je n'ai jamais eu de moto Space Marine pour la bonne et simple raison que je trouvais la figurine chère à l'achat pour ce que c'était. Au final, vous aviez une moto avec un pilote et voilà. C'était du plastique et franchement, euh, je trouvais que les prix que Games Workshop pratiquait sur les motos, c'était vraiment prohibitif, d'autant plus qu'une moto ne vous suffisait pas, il en fallait forcément plusieurs pour faire une unité. Du coup, c'est une unité que je n'ai jamais eue, que je n'ai jamais jouée. Et on va pas dire que ça faisait partie de mes fantasmes, mais Ayant l'occasion de créer moi-même les figurines, bah pourquoi pas enfin me faire une unité de Space Marine euh, à moto. Vous avez... Alors je vais la mettre euh, aussi grand que je peux. Vous avez devant vous actuellement un modèle de moto Space Marine qui n'est pas le, modèle officiel officiel, hein, puisque cette espèce d'arrondi là sur le devant me fait un peu penser à l'Adeptus Custodes. Euh, les motos Space Marine ressemblent pas à ça. Elles ont euh, des avants un peu plus classiques de moto. Euh, mais, ce modèle-là est disponible en téléchargement. C'est pas moi qui l'ai fait. Euh, je le trouve plutôt sympathique et il se trouve que de fait, il ressort plutôt bien à l'impression. Il est plutôt facile à monter. Le problème que j'ai rencontré, c'est que ce modèle-là, il est livré tel quel, en une seule pièce, et que en impression 3D, malheureusement, en plastique, en tout cas en PLA, hein, pas en résine, en impression 3D, quand vous imprimez comme ça couche par couche, en général, tout ce qui est en dessous ne ressortira pas avec des super détails. Ça veut dire que si je prends la moto là devant moi, euh, le dessous des pneus là ne ressortira pas comme ça du tout. Il sera même très moche. hors ces ballots, parce que visuellement ils sont assez exposés les pneus. Euh, il y aura certainement des problèmes ici, à ce niveau-là, au niveau des phares. Euh, vous voyez que si, j'imprime la moto telle qu'elle, les phares sont en suspens dans le vide. Ça veut dire que euh, mon slicer va me faire des supports verticaux sous le phare, juste pour que le phare apparaisse comme ça euh, dans les airs. Qui dit support dit marque à usiner, éventuellement ratage. bref, moins il y a de support, mieux se porte votre figurine. Moralité, je ne pouvais pas me contenter d'une moto comme ça en une pièce, sans compter qu'en plus, une pièce comme ça à imprimer, c'est beaucoup de temps, et la moindre erreur, c'est toute la pièce à la poubelle. J'aime bien découper les véhicules, parce que ça limite la casse. Si une pièce s'imprime mal, peut-être que les autres vont bien s'imprimer, du coup il vous suffira de réimprimer celle qui s'est mal imprimée pour compléter le truc, vous n'aurez pas à tout jeter. Je me suis donc retrouvé à essayer de découper ça en morceaux. Euh, ce qui n'a pas été facilité par le fait que le modèle, lui, vous est fourni d'une seule pièce. C'est-à-dire qu'on peut pas, euh, peut pas dire au logiciel 3D redécoupe-moi ça en pièces. Pour lui, c'est une seule et même pièce. Donc il faut le faire à la main. compléter à la main euh, les, problèmes et les trous qui se produisent. Voilà où j'en suis au final. Alors vous voyez qu'en apparence c'est la même moto, hein. sauf qu'en réalité, voilà comment elle est découpée. Elle est en quatre parties. La partie du dessus, je l'ai découpée de façon à ce qu'elle soit aussi plate que possible, histoire d'éliminer tous les petits problèmes d'ajustement quand vous allez coller les parties inférieures en dessous. Elle s'imprime donc à plat, il y a, attention, une petite faiblesse, il y a une faiblesse euh, ici. Voilà, à ce niveau-là, au niveau orange, euh, il n'y a que très très peu de millimètres de plastique à ce moment-là. Alors, c'est pas que ça va casser, mais quand vous allez la décrocher du plateau d'impression, tirez pas dessus comme un sonnet, sinon euh, je pense que vous la divisez en deux. Mis à part ça, elle s'imprime à plat. Vous voyez que du coup, les phares sont toujours en l'air, mais il y a tellement moins d'épaisseur à faire que le support, en fait, il est tout petit, il est collé au raft. Du coup, ça, ça, s'imprime, ma foi, plutôt bien. Ensuite, nous avons roue avant, roue arrière et bloc moteur. Le but, c'est surtout que la roue avant et la roue arrière, vous puissiez la retourner pour que le pneu soit en l'air, s'imprime en l'air. L'avantage, c'est que du coup, le dessin du pneu, les rainures dans le pneu, sont plutôt nickel. Et quand vous remettez tout ça la tête en bas, ben le pneu, il est joli à voir. Je vous l'ai dit au début, le, pneu avant est très très exposé sur la figurine. On le voit beaucoup. Euh, le bloc moteur, c'est pas la peine de vous enquiquiner à le retourner. Honnêtement, vous le posez à plat, vous l'imprimez. Vous voyez qu'il y a une espèce de petite partie en relief qui pourrait s'enlever pour qu'il s'imprime vraiment complètement à plat, mais je préfère la laisser parce que ça fait un appui supplémentaire pour la moto. Ça fait un point supplémentaire pour coller, le, euh, pour coller la moto sur le socle. Petit détail sur le pneu avant, vous pouvez voir qu'en fait, j'ai refait ici les chargeurs des bolteurs pour qu'ils dépassent. L'idée, c'était que les deux chargeurs de bolteurs il puisse agripper le haut de la moto, puisse grimper dessus, pour être sûr euh, plein de choses. Ça facilite le collage, ça fait des points de collage en plus. Ça vous aide à les placer précisément, ça évite que le pneu il soit trop gauche ou trop droite. Vous voyez là, le pneu, il n'a pas d'autre possibilité que de venir se placer exactement au centre de la moto. C'est pas plus fragile que ça. Je vous rappelle qu'on imprime le pneu à l'envers, ça veut dire que mon pneu, je l'imprime. là, comme ça. Ça me fait du support ici, traversant. Ça se détache très facilement. Euh, sur cinq motos que j'ai fait, bah, une seule fois, j'ai failli casser euh, les chargeurs. Le, les dimensions sont un tout petit peu inférieures la largeur de la calandre. c'est fait exprès, c'est vraiment fait pour que les, deux chargeurs pincent vraiment le modèle au-dessus. Ils s'emboîtent pas euh, au millimètre, il faut vraiment les écarter un tout petit peu pour qu'ils rentrent dedans et du coup, ça pourrait presque tenir son col. Bien sûr, si vous ne mettez pas de col, ça ne tiendra pas. Voilà la moto. Autour du pilote, ça a été la partie euh, la plus compliquée parce qu'il existe euh, il existe des modèles, hein, mais ils n'étaient pas forcément adaptés euh, à la taille de la moto, puisqu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais la taille de la moto, je l'ai modifiée. J'ai mesuré une moto officielle du jeu que j'ai depuis très longtemps. un petit coucou à Mathieu qui ne me regarde certainement pas, puisqu'en fait c'est sa moto que, qui... comment dire ça Il me l'avait prêtée pour que je lui peigne et on s'est plus jamais revu, donc du coup j'ai gardé sa moto, ça fait 30 euh, ans que j'ai sa moto. Euh, donc voilà, s'il me passe un coup de fil, je lui rends, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai pu mesurer euh, le gabarit de la moto pour être sûr que la moto que j'imprime soit cohérente. Et il se trouve que les modèles qu'on trouve en téléchargement actuellement sont 1 cm du grand, plus large, euh, que les motos réelles. Et du coup, je pense que sur le champ de bataille, ça doit se voir. J'ai préféré respecter les canons de, de centimètres de largeur d'une moto. Je me suis retrouvé donc avec, alors, composition assez classique, hein, jambes, tête, pack et torse accroché avec bras. J'ai pas voulu faire les bras à part. Euh, vous vous doutez bien que je l'imprime à plat. Du coup, évidemment, toute la partie qui est en dessous des bras, donc euh, la coudière, euh, le dessous de l'épaulette, les doigts, sont pas imprimés d'une qualité folle, mais globalement, le mec, il est sur sa moto, euh, pour voir le dessous des bras, il faut soulever la figue. Ça veut dire que une fois que vous aurez limé pour enlever les petites barbures de plastique, le dessous des bras sera pas très net, mais entre nous, le dessous des bras, on s'en bat les coups. Euh, la tête est une tête de Space Marine classique, euh, et le pack, vous voyez qu'en fait, le pack dorsal, il est coupé. Alors je l'imprime à plat, bien sûr, il est coupé. Pourquoi il est coupé Parce qu'en fait, la moto, elle a un gros dossier. très gros dossier. Et il se trouve qu'il n'y a pas assez de centimètres pour que le pack rentre en entier. Du coup, j'ai fait une version tronquée, mais qui peut se glisser sur le siège de la moto. Et comme euh, j'aime bien proposer des gammes assez complètes, je me suis pas arrêté à ce torse-là en train de conduire, parce que le problème, c'est que ça aurait fait des motos qui, seraient euh, un petit peu identiques à chaque fois, quoi. Un mec qui est comme ça, euh, les bras sont fixes, donc forcément la position est la même. La seule euh, possibilité de, mouvement que j'avais, c'était d'orienter la tête différemment quand je la colle. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas, partant de ce torse-là, faire d'autres torses Du coup, je me suis fait... Oh, il va apparaître. Au-dessus, voilà. Je me suis fait un torse ils l'ont vu Ouais, ils l'ont vu, Un torse, vous voyez que c'est rigoureusement le même, si ce n'est que eh ben, le bras euh, gauche change. Il tient une gâchette, il n'y a pas d'armes. Euh, il se trouve que quand vous faites une armée de Space Marine, vous avez euh, des rabes de bolter et d'armes diverses et variées, mais voilà, vous savez plus quoi en faire, et eh ben voilà. Moi, voilà ce que j'en fais. J'utilise des armes legit, j'utilise des armes officielles, ça renforce le côté euh, normal et crédible de la figurine. Au pire, vous allez trouver sur internet des tonnes et des tonnes et des tonnes de bolters à imprimer. J'ai fait le torse arme pointée. Donc imaginez le mec au volant de sa moto, il est en train de viser quelqu'un. On va essayer de le faire sur un seul côté. Voilà, ça reste en vue. Vous voyez Il y a un bras qui conduit et l'autre bras, il est euh, il est genre, je suis en train de viser un mec qui est sur ma gauche. Du coup, il suffit de coller la tête bien orientée sur le côté, comme s'il était en train de viser, et l'effet est, assez, euh, est assez intéressant. Et pour les plus fouineurs, j'ai aussi fait des versions où il manque un bras. Voilà. La version n'a qu'un bras, la version qui sert à coller bah, des restes de bras que vous avez de figurines officielles. Et ça aussi, en général, on en a plein. Et encore une fois, l'avantage, c'est que le bras euh, legit, lui, euh, visuellement, il est nickel, il est Space Marine, et ça va encore plus donner l'impression que la figurine est un Space Marine. Voilà pour la théorie. Maintenant, la pratique. Et voilà le rendu final, euh, soclé, peint, vernis euh, et d'outils quanti. Que dire, que dire Il y a des parties qui euh, qui sont pas imprimées euh, dans l'image que vous voyez, notamment les aigles qui sont sur le, capot des motos sont des décorations de boucliers euh, impériaux Warhammer si j'ai bon souvenir. je trouvais intéressant de donner à tout ça un peu d'uniformité en mettant la même image partout euh, j'en avais euh, plein qui traînaient dans un coin, donc du coup, euh, ça habille un petit peu le capot avant, qui sinon est un petit peu tristoun, je dois avouer, et comme ça reste de l'impression 3D, et que le capot est relativement lisse et supposé censé être uni, la moindre imperfection se voit terriblement. Autant dire que je vous conseille d'habiller le capot de vos motos. Alors, vous mettez un phare, vous mettez, euh, vous mettez ce que vous voulez sur le dessus, mais le laissez pas lisse comme ça, on va trop voir que c'est de l'impression 3D. La tête du sergent ainsi que son épée sont bien évidemment des parties officielles Warhammer 40 euh, en général, quand je fais une, unité entière imprimée et qu'il y a un leader dans l'unité, j'essaye toujours de conserver pour le leader au moins la tête, sinon l'arme euh, officielle et bien faite pour renforcer encore plus le côté euh, figurine normale. Voilà mes cadavres, c'est tout pour cette euh, moto Space Marine Warhammer 40 000. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo du même type sur un autre modèle qui sera normalement pas 40 000, qui sera de la Bretonie, puisque j'essaye vraiment de pousser l'armée bretonienne jusqu'au bout. Et il me faut donc tous les modèles disponibles, euh, imprimés, peints, soclés et téléchargeables. En attendant tout ça, bon jeu à vous, amusez-vous bien où que vous jouiez. Ciao les cadavres